Y seguimos con los vídeos de agradecimiento personalizados y en este caso es el turno de... Suni Torregrosa, alias mi madre. Y nada, que muchas gracias por tu aportación, porque siempre has sido mi fan, aquí sí, mi fan <laughs> número uno. Muchas gracias por aportar en este proyecto, gracias por creer en nosotros. Y nada más, yo también quería darte las gracias porque sin ti Sergio no existiría. Muchas gracias por tu aportación.